Thank you. 在那天下。 touching me. I'm not touching you. are oh, you touching me. Not touching. Touching me. 太ったのかしらちょっと前までこの箱入れたのにな。もうダイエットしなきゃ。もう今日からおやつを我慢しまー。無理だ。無理無理無理。おやつください。 นี่อยู่นี่วันนี้เปิดเยอะ ใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนทุกวันนี้ไม่ค่อย 现在都把药吃了，给你吃了，不吃是吧？行了啊，你等着啊。哎，你看这是啥？想吃吗？来，给你， <coughs> 再来一口啊！再给你来一口。哎呦我的妈！好吃吗？嗯。 Vamos lá. 转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天。可是我害怕，爱情只是一瞬间，转眼会不见。我要慢慢冒险。